ශ්‍රී ලංකාව කනගාටු වෙයි. කරන්න බැරි දේවල් ගැන කියන රනිල් ගැන පවසන ටිල්වින්. Thank you. දැන් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත. වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර සහ හිටපු නාවික හමුදාපති අඩ්මිරාල් of the field වසන්ත කරන්නාගොඩට ඇමරිකාවට ඇතුළු වීම වළක්වාලමින් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. මානව හිමිකම් කඩකිරීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන්ුයි ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මෙම තහනම පනවා ඇත්තේ. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මෙම සිද්ධිය පිළිබඳව කනස්සල්ලට පත්වන බව පවසනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් තමන් ඉදිරියේදී ප්‍රකාශයක් කරන බවයි සියත ප්‍රවෘත්ති අප කළ විමසීමකදී හිටපු නාවිකා මුදාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ. මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීමේ චෝදනාවක් පදනම් කර ගනිමිනුයි අමරිකාව හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයාට සහ ඔහුගේ බිරිඳට මෙම තහනම පනවා ඇත්තේ. අමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ඇන්ටොනි බ්ලින්කන් සිය ට්විටර් ගිණුමේද මෙම තහනම පිළිබඳව තොරතුරු දක්වා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ යුද ගැටුම් පැවති සමයේ හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයා මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කර ඇති බවටයි අමරිකාව චෝදනා කරන්නේ. අමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විදේශ මෙහෙයුම් සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් 2023 විසර්ජන පනතේ 70 තිස්සක සී වගන්තියට අනුව මෙම නියෝගය නිකුත් කර තිබෙනවා. රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ ස්වාධීන පරීක්ෂණ මගින් හිටපු නාවික හමුදාපති වසන්ත කරන්නාගොඩ බරපතල මානව හිමිකම් කඩකිරීමක් සිදු කළ බවට එල්ල කර ඇති චෝදනාව බරපතල බවයි ඇමරිකාව පවසන්නේ. හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයෙකු වන වසන්ත කරන්නාගොඩ එලෙස නම් කිරීම මගින් එක්සත් ජනපදයේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම මානව හිමිකම් කඩකරන්නන් සඳහා දණ්ඩ මුක්තිය අවසන් කිරීම විඳිතයින් සහ දිවිගලවා ගත් අයගේ දුක් වේදනා සංවේදනා පිළිගැනීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධකරුවන් සඳහා වගවීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වන කැපවීම යළි තහවුරු කරන බව අමරිකා රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ එක්සත් ජනපදය සහ ශ්‍රී ලංකා රජය අතර ද්විපාර්ශවික සබඳතාව පදනම් වී ඇත්තේ වසර 75ක හවුල් ඉතිහාසය සාරධර්ම සහ නිදහස් හා විවෘත ඉන්දු පැසිෆික් කලාපයක් සඳහා වූ කැපවීම මත බවයි. ද්විපාර්ශවික සබඳතාව අකණ්ඩව ගොඩනගා ගන්නා අතරම මානව හිමිකම් ප්‍රමුඛස්ථාන ස්ථානයේ තබා ගන්නා ආරක්ෂක ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රවර්ධනය කිරීම ඇතුළු යුක්තිය, වගවීම සහ ප්‍රතිසන්ධානය ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා මෙන්ම නැගියන ආරක්ෂක ගැටලු විසඳීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට නිසි ලෙස සම්පත් හා පුහුණුව ඇති බව සහතික කරමින් ශ්‍රී ලංකා රජය සමග කටයුතු කිරීමට අමරිකාව කැප වී සිටින බවද අමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සිය නිවේදනය මගින් පෙන්වා දී තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව අප හිටපු නාවික හමුදාපති වසන්ත කරන්නාගොඩගෙන් විමසීමක් සිදු කළා. ඔහු එහිදී සඳහන් කළේ ඒ පිළිබඳව පිළිබඳව පසුව ප්‍රකාශයක් සිදු කරන බවයි. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසන්නේ admiral of the fleet Wasantha Karannagoda සහ ඔහුගේ බිරිඳ පිළිබඳව අමරිකාව ගෙන ඇති මෙම තීරණය සම්බන්ධයෙන් සිය කනස්සල්ල පළ කරන බවයි. විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි මේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපතිනි ජුලි චං වෙතද දන්වා තිබෙනවා. ත්‍රස්ත විරෝධී පනත IMF ගිවිසුම සහ ජනාධිපතිවරයා සිදු කළ ප්‍රකාශයන්ට පිළිතුරු ඇතුළු රටේ වත්මන් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඇසුණු කතා දැන්. රයිල් වික්‍රමසිංහ කියලා කියන්නේ මහ පොළොවේ පහගලා ජීවත් වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. රයිල් වික්‍රමසිංහ ජීවත් වෙන්නේ හීන ලෝකයක. නෝ හිතනවා ඒක මහ පොළොවේ කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒක මහ පොළොවේ කරන්න බෑ. මේ යාට ඔය බැංකුව අහන්නත් බෑ. යාට කොටස් වෙන පොළොව අහන්නත් බෑ. ජනතාවට ඒ අයගේ අනාගත ආරක්ෂාව සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට තමයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ පිටු 155කින් සමන්විත ලියවිල්ල සඳහන් වෙන්නේ. කිසිම තැනක රටට අහිතකර වාක්‍යයක් නැහැ. සෑම වාක්‍යයක්ම රටට හිතකර වාක්‍ය පමණයි සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. මොකද්ද IMF ණයසහනේ ගාන වෙනුවෙන් මේ රටේ ජනතාවට අටවපු උගුල් ටික ජල විදුලි ආසෙ විතර වැඩි කරා. ජීවත් වීම නොහැකි තැනටපත් වෙලා තිබුණා මේ ආදායම් බදවීම වැඩි වීම හරහා. අද සංචිත වැඩි වෙලා නැහැ වැඩි කරගන්න වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. ඩොලර්ස් නැහැ අපිට. ත්‍රස්තවාදී කියන වචනය නිර්වචනය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට අසීමිත බලයක් ලැබෙනවා. පොලිසියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු පැහැදිලිව කියනවා Tamanට ලබා දීපු ස්ථාන මාරු නීතියට විරුද්ධයි අනීතිකයි කියලා. පොලිසියයිම පොලිසිය කරන වැඩ කටයුතු අනීතික කියද්දී තමන්ගේ දේශපාලන මතයත් එක්ක එකඟ නොවන උදවිය මර්ධනය කරන්න ඒ පණ තුලින් ඉඩකඩ ලැබෙනවා. අපේ රටේ දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? ණය. මේ ප්‍රශ්නේට හේතුව ණය. දැන් අපිට ජනාධිපතිතුමා කියනවා විසඳුමත් ණය කියලා. ණය තවත් වැඩි වෙනවා. අපිට ඒ ණයත් එක්ක තියෙන කොන්දේසි දිහා බැලුවම ස්ථිර වශයෙන්ම ඒ IMF යෝජනාවලට gediya pitimma එක වෙන්න බෑ අපේ රටක් හැටියට විශේෂයෙන් මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ යාම සඳහා කළ යුතු හොඳම ක්‍රියාදාමයේ හැටියට තමයි ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ සහයෝගය ලබා ගැනීම. මේක කාටවත් විවේචනය කරන්න බෑ. විවේචනය කරන්න පුළුවන් ඵලය ලබා ගැනීම සඳහා බලාපොරොත්තු වෙන කණ්ඩායම් වලට. IMF e එකට මේගොල්ලෝ පොරොන්දු වෙලා තිනවා. විදේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට කලින් දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න ඕනේ කියලා. මේ රටේ දේශීය ණය වලින් 140 ගාණක් තියෙන්නේ EPF VTA. E ප්‍රතිවහගත කරනවා කියන්නේ 100ට 25ක් 30ක් 40ක් කපා හරින එක. ඉතින් මුළු ජීවිත කාලයම ජීවත් වෙන්න තියෙන EPF එකෙන් 100ට 25ක් 30ක් 40ක් කපා හැරියොත් අපේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට වෙන දේ පිළිබඳව අපි කතා කරන්නේ නැද්ද? ඒවට අපි අත උස්සන්න පුළුවන්ද? ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ යෝජනා සම්බන්ධයෙන් නිදහස සන්ධානයේ හැටියට ඉන්න ඒ ඩලස් අල්හප්පිරු මැතිතුමාගේ කණ්ඩායමත් උත්තර ලංකා සභාවේ කණ්ඩායමත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කණ්ඩායමත් මේකට ඡන්දෙ නොදීම කියන පළවෙනි කොන්දේසියට අපි එකඟ වෙලා තියෙනවා. අපේ රටට අවශ්‍ය මොකද්ද? මේ රටේ ප්‍රශ්න ටික විසඳනවද කැබිනට් ඇමතිවරු වැඩි වුණොත් අර මහලේකම් පොට්ටුවේ කිව්වලු ඇමතිවරු වැඩි වෙනකොට රට සංවර්ධනය වැඩි වෙනවා කියන එක. මේ වෙලාවේ මේ ඇමතිකම් වැඩි කරගන්න වෙලාවන් නෙමෙයි. ඇමතිවරුන්ට අවශ්‍ය වරප්‍රසාද කපාදු කළ යුතු අවස්ථාව. රනිල් වික්‍රමසිංහට ඕනකම තියෙනවා එයාගේ අනාගත දේශපාලනය වෙනුවෙන් තව විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරු ටිකක් බිලිබාගෙන ඇමතිකම් දීලා Tamanට ලං කරගන්න. ඒකට තියෙන බාධාවක් ඉවත් කරගන්න තමයි ජාතිකාණ්ඩු සංකල්පය ගේන්නේ. ජාතිකාණ්ඩු මස් කට්ට ඇමති කට්ට දුන්නට පස්සේ ඔකට රහ වැටිලා රනිල් පස්ස යන සෙට් එකක්ම ඉන්නවා. අද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පාලනයකින් තොර තැනක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. විදුහල්පතිවරුන්ට ඕන ආකාරයෙන් තමයි කටයුතු වෙන්නේ. මේ කටයුතු වලට උඩගෙඩි දෙන්නේ කවුද? ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය. ස්ථානමාරු ක්‍රියාවලියේ මුලින්ම නැවැත්වුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ මාධ්‍ය නිවේදනයකින්. නිකුත් කළා නිවේදනයක් ගුරුමාරු නවතය කියලා. අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා දන්නේ නැහැ. අධ්‍යාපන ලේකම් දන්නේ නැහැ. ස්ථානමාරු නැවැත්තුවා. කොටස් වෙළඳපොළ ලයිස්තුගත සමාගම් සහ කොටස් වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ඉන්න නියෝජිතයෝ රනිල් වික්‍රමසිංහට දැනුම් දීලා තියෙනවා මේක කළොත් එහෙම විශාල බිඳ වැටීමක් වෙයි කියලා. ඒක ඒකට රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රතිචාරය මොකක්ද? ඕක බිඳ වැටුනොත් මම ඕක වහලා දානවා. ඔන්න උත්තර. කවුරු මොනවා කිව්වත් මොන විනාශය වුණත් මේක කරනවා. ඒකනේ කිව්වේ. අමරිකාව ප්‍රමුඛ බටහිර රටවල් අනික් රටවලට මානව හිමිකම් චෝදනා එල්ල කිරීමට පෙර තම රටවල අභ්‍යන්තර ගැටලු විසඳාගත යුතු බව මෙරට රුසියානු තානාපති ලෙවන් ජගාරියන් පවසනවා. Today in the morning I read this inf uh, just news uh, governor of northwestern province the former commander of navy imposed sanctions against him for so-called violations of human rights. There is a one English proverb or English saying, if your house is made of glass, don't throw stones. Let's speak about human uh, violations of human rights in, in Western countries. First of all, they should focus on their domestic issues or their domestic problems. They have a huge number of problems in the United States, in Europe. Look what's going on in France, in Germany. So such an interference into domestic affairs of sovereign countries, including Sri Lanka, are totally unacceptable. Nobody has a right to lecture you what to do or not to do. This is your domestic issue. And I think that the government of Sri Lanka, your political parties, both opposition, ruling parties, the people, everybody, all political forces, you are wise enough to settle down your problems yourselves. ඒත් සමගින් උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. යළිත් හමුවමු දහවල් ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්.